we found the number of parents that have want to come to meetings has um, risen. Um, we found they're far more involved in what's going on and will pick up a phone and talk to you about something that their child's achieved. Un peth dwi wedi sylwi gyda um, gwaith PCP a IDP yw bod y plant yn hoffi bod yn rhan o'r adolygiadau a'r cyfarfodydd a maen nhw'n hoffi cael cyfle dweud ei dweud A hefyd mae hwn yn iawn at y rhieni hefyd. Mae nhw'n teimlo'n fawr iawn bod nhw'n cael y cyfle i trafod materion sydd yn digwydd gatre a mae hyn yn rhywbeth wedyn i ni gallu defnyddio yn yr ysgol hefyd. Participation is what's increased the most through this practice, through the reviews, the pupils part, they're part of every review as much as possible, the parents are there and they're part of the discussion, they're part of the problem solving and they're part of the process of us deciding what's the next step forward.